guys semuanya ya oh ini album perdana aku yang berjudul Holong natutu jadi nanti tolong di koreksi tolong di komentar ya semuanya oke okay. 家。 đổ gạt trắng